八倍，四倍，大起奏，六倍，两倍。 四倍，两倍，红中，四倍，条，六倍，两倍。 Thunder. 两倍。 中，两位。 네, girl about a 10. I should fuck her in a bed.